ああ、どうもどうもどうも。モスコミュールでございます。そうなんですよ。私、今、土いじりにはまっていまして。ええ、もちろん、私も育てていますよ。PSD ファイル。 はいということで、えー、こちら本日のチャートとなっておりますまずは構図のお話それからこの船のことについて少しお話しさせていただきますそして次回予告ということでこの3つでいきたいと思いますそれではまず構図についてのお話をしたいと思います GO! 先ほど、えー、収穫してきた PSD ファイルを開いてみましょうはいこういうことになっているんですけれども まず最近よくインスタ映えとか言うじゃないですかあの言葉は私あんまり好んではいないんですけれどもただあのそのインスタ映えのような要はちゃんとビジュアルとして構成されているものあるいはもう構図が整っていてしっかりと美意識があるビジュアルそういうものがまあインスタ映えと呼ばれるものだと思うんですけれども じゃあまず多分皆さん何か写真を撮ったりだとか絵をちょろっと描いたりとかすると思うんですねでその中でどうやったら素人感がなくなるかっていうのを少々お話ししたいですなので超超初心者講座になります、えー、知っている人からしたらえー、なんでそれ知ってるよみたいな感じになっちゃうのでそういう方は飛ばしていただくかのんびり見ていただくかあそうお前そういう風な感じで人に伝えじゃあまず最初 日の丸コースなんか日本国旗みたいな形してるんですけどもこれはですね言うなればすごく平面的にものを捉えてこう意識を被写体に向けるそして安定感を出したい時に使う構図ですというのもなんか CD ジャケットとかでもあとは PV とかでも多く使われるような方法ですけれども後ろの背景がさっぱり何もない状態で 見せたいものを一つだけポンと置いた時に有効になってくる安定感が出てくる構図となっておりますそして次ですね次はこれ何も思いつかなかったらとりあえずこれでやっとけみたいなぐらいあの超ド定番ド王道の構図になりますこちら3分割法 画面をこう3等分していってそのうちの交点4個のところに書きたいものあるいは撮りたい対象物を置いてくるという手法になりますこれはもうとりあえず構図って言ったらこれみたいなもんですだから私のオープニングとか場面カット見てみても大体これでやってます 後ろに背景があって立体物としてこう捉える時は物をど真ん中ど正面に置くよりもこうやってずらして置いてる方が安定して見えるっていう多分あのカメラとかなんかのアプリケーションで写真を撮ろうと思った時にグリッドが引いてあってなんだよこの邪魔なグリッドはみたいな感じにするかもしれないんですけれどもそれがこの画面分割のガイドラインになってたりしますでは次三角構図ですね 三角構図あの三角構図は遠近感とかあとはダイナミックさを表現する時に使ったりしますね下が安定して上が飛び出て見えるんで結構煽りの角度とかで物を撮ったりする時とかあとはやっぱそれこそ富士山ドーンみたいなずっしりしたものとか置くのだったら結構使われるような気がしますね次水平分割 水平分割はですね水で反射している逆さ富士だとかあとはあの水たまりに上の空が反射して映り込んでて真ん中に誰かが立っているみたいな構図とか結構使われたりしますかね次垂直分割いわゆるシンメトリーですね まあ、さっきの水平分割も上下のシンメトリーで垂直分割は左右のシンメトリーになりますだから建物を取るときとか人工物を置いたときに構えられる構図の1個だとポスターとか壁紙だとかそういうのとかでも結構こういうのは使われますね次対角線構図いやこれもねなかなかいい感じの構図なんですよリズム感が出たりあとこういろんなバランスを作ることができまして シンメトリーではないけれどもバランスをこう整えて見せることができる構図の1個ですね。はい以上、えー、紹介した6つの構図、えー、とりあえず最初の2つがうまく使い分けられれば脱素人でございます意識して、えー、日常の中で使ってみると意外とあ俺写真うめえかもな 感じになってくるかもしれませんねよくセンスがいいとかいう話があるんですけれどもセンスのいい悪いって結局そのことに関して自分の今までの経験とか知識の中から一番いい答えを導き出してこれるかどうかの話なだけなのであのセンスがいい人って結局それに関しての経験や知識が豊富っていうことなんですよねつまり元から持ってる先天的な感覚とかではなくて誰しも 練習すれば身につくものがセンスでございますなので皆さんも絵描いたりあとは写真撮ったりする時にちょっとこの構図について意識してみると自分の絵がちょっとは変わるかもしれませんねということで、えー、まあ第2回目ということなので、えー、ちょっとこの船についてもお話ししたいなと思うので皆さん外に来てください。